nombre es Cristian Crespo. Mi nombre es Abraham Zapata. Mi nombre es Tito Franco. Mi nombre es Narciso Condori y soy conductor de taxi VIP. ¿Cuánto tiempo llevo en taxi VIP? Llevo en la empresa aproximadamente cuatro años. El hecho de que los pasajeros opten por taxi VIP lo hace más seguro que la competencia. Saben el tiempo de espera, saben quién es el conductor que hará el servicio y saben cuánto es el precio que pagará. Me hablaron por taxi en Taxi VIP. La exigencia aquí en Taxi VIP es bastante estricta. Debemos ser impecables en nuestra presencia y precisos en nuestros tiempos. A través de un proceso de selección se logra eso, buscar el mejor perfil del chofer. El hecho de trabajar en Taxi VIP me ha cambiado la vida. Mucha gente me dice que cuando voy a conseguir un trabajo y yo le digo que este es mi trabajo.